你猜猜这是男表还是女表？你确定吗？今天我们带大家去看百年灵的 Chronomat 三十六毫米腕表，三十六毫米玫瑰金表壳、棒状指针和刻度字钉。今年新款的 Chronomat 有三十六和三十二两种尺寸，我手里这是三十六的。三十六这个尺寸呢，它的机芯是自动上弦的机械机芯。然后这个表呢，它的表壳工艺是有点说法的，比如说你看它的侧面是拉丝打磨。 但是呢，它这个倒角呢是抛光的，另外它的表链，大家我看一眼都能识别出来啊，它这个俗称这叫桦木链带啊，它就是用官方的说法叫什么呢？叫棍珠链带。你仔细看它的细节呢，它这里也有抛光和拉丝的这个层次感在里边。你猜猜这是男表还是女表？你确定吗？刚才我们举的 c o n r e m a r t 三十六系列问这款表是男表还是女表？ 现在答案揭晓。对于三十六毫米的腕表来说，它是男表是女表是因人而异的。但是呢，如果这款表是三十二毫米，那就毫无悬念的是一款女表。我们现场还看到了摆放的这些照片，比如说姚晨作为聚光灯行动队成员的照片，证明了这是一款地地道道的女表。大家看看我戴的三十六毫米款式的钢表，是这个效果。除了我刚才戴的今年比较流行的深蓝色的表盘。 百年灵的 c r o n a m a s t e r 三十六呢，还有其他的颜色，比如像这款薄荷绿，还有这款三文鱼。OK，腕表消息就是这样啊。B 站的朋友记得一键三连，其他平台的朋友欢迎在留言区跟我互动。YouTube 上的朋友订阅我的频道。